Ga je grazen? Ja, prima. 皆さん、こんにちは。で、今私たちはね、その、うん、伊勢市の目を目をと岩までもう少しね、ほとんどたどり着いたんですけれども、なんかすごい、海の近くですね、すごく不思議な虫たちが 多いですよなんかその数は私初めて見ましたで今かこれからちょっと皆様に近づくまで来るとわあ。シャシャシャシャシャねえ名前は何でしょうね初めて見るではないけどそんなにいるとはね いややばいやばいやばいやばいやばいここにはなんかなんか気をつけないとねえああわあ こちらはね何百何百その数はね圧倒的じゃないですかいや本当に飛ばなくてよかったでしょうもう <laughs> はい <laughs> すごかったわその虫たちはねで景色ももちろんすごく美しいね海とねやはり 気持ちいいでセミの音もね参りました目当と岩でございます <laughs> よし手を洗いましょう でここですねカエルたちは何個座ってます本当にねこちらはもうずっと座っています <laughs> ちょっとしぶとい顔のカエルですねなぜこちらに座るのでしょうか何か話もしかして話があるじゃないのかな、 <laughs> うんで 妙と岩まで参りましたイエーイでこの岩ですねまあ意外と簡単で美しいで美しいポイントポイントですねまあ普通の岩なんですけどまあ確かに確か、えーと綺麗ですねでもこちらにあるロープですねで一番後ろにある遠いですねなんかすごく特別な感じがしますね すごい暑くなりました。すごい暑くなりました。まあね、まあね。ちょっと遅い遅いかもしれないが今はちょうどよ、うん、午後の4時ですねで急 伊勢神宮までまあ参りましたというかほとんど参りましたもう少し発車渡ったらもう少し歩いてでやっと伊勢神宮でございますへえへえおなんでしょうねこれはあんまり <laughs> 前の橋そこにだったっけなんかえー、電柱みたいなものがあってでこういう感じで <laughs> こういう感じで不思議なものがある。 ね、そこはね、誰か泳いでるみたいね。私じゃないけどね、私じゃない泳いでる人がいますよ。伊勢神宮行こうまで行こうと思ったらなんか途中でねすごい川があってねなんかその そんなにでかいかと何か寺とか神社とかねその組み合わせはまあなかなかないんじゃないのかなねえここから見るとでも一つ普通はねその川の水はそんなにきれいじゃないけどこちらはねまあカメあまり見ないけどすごく透明な水で長いはちょっと強いけどでまあ下までそこまでよく見えます で周りの森ですねなんかすごく古い木がたくさんありますもうその太さはねなんか例えばね例えばこうそこですねこの木はすごく自でかいじゃないですかもう例えばね3人5人 手をつないでそこに並べばねその囲むことができますけどねでもまあすごく何百年前この木はね で恋恋より前はね撮影禁止というマークがあって多分ね残念ながらその先は撮影禁止となっておりますはいじゃあ <laughs> 行きましょうかはいじゃあここでご視聴ご視聴ありがとうございました 哈哈，吧嗒。 <laughs>